最近我的朋友思思在公司被领导批评了，情绪很低落，三天都吃不下饭，感觉自己好像有些问题。去医院做了个量表，结果显示自己有中度抑郁，把他可吓坏了，赶紧发了个圈儿，说自己得了抑郁症。那么，真的这么容易抑郁吗？有这么多抑郁症的患者吗？确实有。据世界卫生组织统计，全球共有3.5亿的抑郁障碍的患者，而每年因为抑郁而自杀的人群高达100万人。 在我国中大型城市的抑郁障碍的患病率是百分之三点三，也就是说每一百个人当中可能就有三个抑郁障碍的患者。那么我们会是这三个当中的一个吗？首先我们要知道，抑郁是一种正常的情绪反应。譬如说考试考砸了，家里人生病了，工作不顺心，都会让我们产生不开心的情绪。因为不开心，所以说做什么事情都没有兴趣。因为没兴趣，就更加懒得动。 而开心、没兴趣、懒得动，就是我们抑郁的三大核心症状。如果我们出现这三种症状当中的一个， 这个时候，我们就处于抑郁状态这样一种状态当中，而这是一种正常的生理状态。但是，如果我们持续在这种状态当中不能走出来两周以上，这个时候我们就患上了抑郁障碍这样一种疾病。如果这些症状不仅持续，而且特别的严重，严重影响到了我们的工作和生活，这个时候就发展成为了抑郁症。所以，思思才三天吃不下饭，并不是患上了抑郁症哦。 我的朋友思思被领导批评之后，一直都有一点郁郁寡欢。其实，刚刚出现这样抑郁的情绪的时候，通过饮食的调节就可以起到很好的作用。譬如说，喝咖啡，咖啡中的咖啡因可以缓解动力不足的一些表现；还可以吃巧克力，巧克力可以增加血液中五羟色胺的浓度，从而达到缓解抑郁的功效。 朋友思思晚上运动的汗流浃背，回去之后反而兴奋的睡不着觉。她很疑惑，不是说运动有助于调节睡眠和情绪吗？其实运动有很多需要注意的地方。首先，临睡前不要运动。其次，并不是运动的越多，时间越长越好。每周三次，每次二十分钟的运动锻炼就可以起到很好的效果。最后，如果能够运动到微微出汗、微微喘气、微微心率增高，就是很好的程度。 并不需要每一次运动都到汗流浃背哦。有朋友思思生了小孩之后，她老公总是吃吃不下、睡睡不着，去医院一看，竟然诊断是产后抑郁。男生也可以得产后抑郁吗？ 其实呀，宝宝的降生对于新手爸妈来说都会产生一定的影响。男性朋友也可能因为社会角色的改变、经济压力变大等等，导致他产生抑郁的情绪。所以，产后抑郁并不是女生所特有的哦。